देश के प्रसिद्ध उद्योगपति धीरू भाई अम्बानी के दो बेटे हैं एक का नाम मुकेश अम्बानी दूसरे का नाम अनिल अम्बानी दोनों की किस्मत जुदा जुदा जी हाँ मुकेश अम्बानी की किस्मत इतनी तेज कि जब दोनों के बीच व्यवसाय का बंटवारा हुआ तो मुकेश अम्बानी के खाते में आई पेट्रोलियम इंडस्ट्री और अनिल अम्बानी के खाते में आया रिलायंस कम्युनिकेशन रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा कुल मिलाकर दोनों ने अपना बिजनेस का सफर एक साथ शुरू किया लेकिन देखते ही देखते अनिल अम्बानी पूरी तरह से दिवालिया होते चले गए पहले उनका रिलायंस कम्युनिकेशन का दिवाला निकला वह लगातार घाटे में आता चला गया और अंततः स्थिति ऐसी बन गई कि उसे दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया में शामिल करना पड़ा बैंकों का एक लाख करोड़ से अधिक भी पकाया हो गया इधर रिलायंस पावर ने भी दम तोड़ दिया और रिलायंस इंफ्रा के भी हाल बहुत बुरे हो गए कुल मिलाकर यह पूरा सिलसिला चलता रहा और इसी बीच मुकेश अम्बानी लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले गए उनकी पेट्रोलियम इंडस्ट्री इतनी अधिक आगे बढ़ी कि वे विश्व के जाने माने अरबपति खरबपति बन गए और धीरे धीरे उन्होंने रिलायंस जियो में भी यानी कम्युनिकेशन के क्षेत्र में भी प्रवेश किया और देखते ही देखते रिलायंस जियो ने पूरे देश में क्रांति कर डाली रिलायंस जियो के ग्राहकों की संख्या लाखों में हो गई और रिलायंस कम्युनिकेशन धीरे धीरे दिवालिया होता चला गया कुल मिलाकर इन दोनों भाइयों